Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Green Card natijalarini qanday qilib tekshirishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun mana Google ga kiramiz. Google dan yozamiz. DV Lottery. Va mana DV Lottery chiqdi. Shu birinchi turgan DV Lottery ga bosamiz. Mana endi birinchida chiqqan elektron sayt turibdi. DV 2024. Aynan shu 2024 degan joyning ustiga bosamiz. Xo'p, mana bosdik, kiryapmiz. mana do'stlar saytga ham kirdik bu yozuvlarni hammasini o'qib chiqishimiz kerak aslida unchalik ham muhim emas bo'lsa ham ho'p chek status ko'k yozuvdagi shuni ustiga bosamiz mana bosdik ho'p keyingi varoqqa o'tdik keyingi varoqda mana endi continueni ustiga bosamiz ko'k yozuvdagi continue ho'p mana endi chiqdi qanday qilib tekshirish kerak bu yerda mana birinchi raqamda turganga o'sha number degan ko'rsatilgan joyi bor numberni kiritishimiz kerak buni mana bu o'zim topshirgan green card arizam misolida ko'rib chiqamiz bu yerda ko'rib turganingizdek birinchida familiya ism chiqyapti ikkinchida confirmation number ya'ni kod raqami chiqyapti uchinchisida tug'ilgan yil do'stlar e'tibor berganingizdek 2024 bilan boshlanyapti va kod raqami raqamlar hamda harflardan iborat to'ldirishni boshlaymiz mana bu birinchisiga o'sha 2024 bilan boshlangan kod raqamini kiritamiz mana 2024 albatta yozishda e'tiborli bo'lib yozishimiz kerak va e'tibor berishimiz kerak bo'lgan yana bir jihat hamma harflar katta harflar bilan yoziladi mana yozib ham oldik nega bu yerda qizil yozuv ko'rsatilayotganiga ahamiyat bermaymiz bu qizil yozuv hali green cardni ochilish vaqti kelmadi ochilish vaqti yigirma bir nol noldan keyin shuning uchun bu yozuvlar qizil ko'rsatadi yigirma bir nol noldan keyin bu yozuvlar qabul qilingan bo'lib chiqadi endi ikkinchi listni to'ldiramiz ikkinchisida mana familiyani o'zi isakov mana familiyada kichkina harf ham ishlatilmaydi familiyada ham faqatgina katta harflar bilan yozish kerak navbat tug'ilgan yilni yozishga keldi tug'ilgan yilni ham yozib olamiz tug'ilgan yilni ham pasportda qanday berilgan va green card arizasiga qanday kiritilgan bo'lsa xuddi shunda yozib chiqamiz mana to'rtinchi etapga keldik to'rtinchi etap hech qanaqa e, green kartimizni qog'ozida biz to'ldirgan arizamizda mavjud emas bu yerda bu robot yoki inson ekanligimizni tekshirish uchun test xolos nima yozilgan bo'lsa shuni kiritamiz bu hammada har xil chiqadi o'zingizda nima yozilgan bo'lsa shuni kiritasiz hamma etaplarni to'g'ri bajarganimizdan keyin ekranimizni chap tomonida turgan ko'k knopkadagi submit tugmachasini bosamiz agar green card yutgan bo'lsangiz sizga o'zi qabul qilindingiz degan muvaffaqiyatli yakunlangan arizalar keladi ya'ni shunaqa javob keladi agar muvaffaqiyatli yakunlanmasa sizga muvaffaqiyatsizlikni bildiruvchi javoblar keladi va do'stlar hammaga omad tilagan holda videomizni yakunlaymiz hammaga omad ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolaman hammamizga green card yutgan bo'lish nasib qilsin